Puta que leía del culo, eh. انا حبيتك يا سحر إيه؟ نسيت خلاص وما قلت ليش انا اعمل ايه الله يسعد اوقاتك لك وينك لهلا تركت لسه سامعاكي مكلماها من شويه ما انا لسه سامعاكي مكلماها من شويه هنا لا مؤاخذة شبرت عليك يا احنا عشان كده لازم نروح ونتأكد ونطمن وتعمل شيء